you Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita ada model yang sangat istimewa. Memang betul-betul sangat istimewa. Kenapa? Jom kita lihat dulu ya. Tak payah cerita banyak benda istimewa. Kita terus bagi anda lihat. Wow. Oh. Dah habis meja. <laughs> Bosor betul. Okay. Ini adalah antara blaster yang mempunyai kotak paling besar yang pernah Sean unbox eh, sepanjang dalam 2 tahun ini. So model ni apa adalah Barrett. So M82A1 dan brand daripada barulah ni nama brand apa Dongfang Hui. Ha, so benda ni memang uh, uh cantik lah. So tengok-tengok sikit dia punya kotak So di sini ada sejarah sikit uh, bagaimana uh, Barret ni di apa dibagi nama sebagai Barret adalah sedikit sejarah dia dan kalau nak tengok kan yang ni hmm, dia punya uh, gambar ataupun kotak ni memang cantik eh. So kita tengok isi dia pula Disebabkan dia besar sangat Saya kena berdiri <laughs> Aduh Aduh aduh aduh Ha, kena berdiri Okay, kotak yang paling besar pernah Sean unbox. Ooh. Okay, dia ada satu span yang ni. Lepas tu ada user menu, user menu. Dan ada jailbow lah. Jailbow pun memang brand dia sendiri. Dia sendiri punya brand. So sekarang ni semua manufacturer macam dia mengeluarkan brand jailbow sendiri ya, masing-masing. Okay ada part besi yang berat nipat besi ni tempat untuk ikat dia punya bipod ha, ni dia punya handle handle besi ya, ni juga besi besi. part yang ni nylon lah ini pun nylon bahagian sini besi oh, ni sedih sikit dia punya bipod tapi bipod dia ni nylon bukan besi nylon ok lepas tu ha, ini yang best ini oh kalau anda boleh nampak lah bahagian kepala dia ni nylon memang keras tebal dan outer barrel dia ni memang daripada besi ya oh batang ni besi satu batang ni besi oh first time jumpa sniper blaster yang mempunyai inner dengan outer yang besi sorry ya dia punya inner saya rasa besi kot Nanti saya check Dan tak lain tak bukan Dia punya Hero hari ni oh, Besar sangat Kualiti daripada apa material daripada nylon Memang licin, Nanti, Oh, okay Apa lagi? Ha, ada satu lagi Ini Ala-ala macam rotan lah Ini saya rasa untuk bersihkan uh, dia punya inner yang cukup apa panjang tu. So dah penuh lah meja aku ni. Intai sikit. Tu bapak besar. <laughs> Okey, kotak saya letak tepi dan selepas ini kita tukarlah angle ya. Kita tengok angle secara mendata untuk melihat lebih detail. Okey, so kita dah tukar angle dan mula-mula kita tengok user menu yang ni. So user menu dia penting lah bagi saya penting. So dia ada ajar cara macam mana nak masukkan barrel yang ni. So barrel anda kena masukkan dan pusing, okay. Lepas tu cara nak pasang uh, handle, handle yang tu. Dan uh, mag dia. So mag dia memang uh, jenis yang manual. Artinya anda dah masukkan jawbo anda kena tekan lah supaya jawbo tu dia loncat keluar dulu seperti uh, kita main ganjang punya sniper lah anda kena masukkan jawbo anda tekan sehingga kita katakan prime dia lah sehingga dia keluar jawbo tu baru masukkan balik ke dalam uh, blaster baru boleh tembak dan dia juga ada aja cara macam mana nak pasang uh, ni uh, ni pun part besi ya seketul ni besi artinya cara nak pasangkan bipod yang ni kat bahagian depan tu so memang uh, dan juga cara nak tarik ataupun cara nak tegakkan Ehm, bipod ni pun memang kena tarik sikit kalau anda perhatikan di sini dia ada gap kan anda kena tarik sikit dulu ha macam ni tarik ke belakang sikit tarik baru boleh adjust kalau anda pusing macam ni saja memang dia sangkut anda kena tarik sikit ke belakang tarik sikit ke belakang baru boleh pusing twist ha macam tu so memang berguna lah user menu ni kalau tak faham tengok user menu lepas tu bahagian belakang juga dia ada ajar boleh keluarkan uh, untuk assess Uh, bahagian gearbox ni lah boleh keluarkan bahagian uh, receiver bahagian atas ni cara dia tarik pin yang kat belakang ni dia ada pin ha, ni ada pin ada pin so tarik untuk keluarkan bahagian yang ni ni dia dah tahan kan ni boleh ke belakang dan bahagian atas receiver ni boleh ditolak ke belakang untuk anda assess kepada gearbox dia lah let's kalau anda nak upgrade ke apa dan last kali dia memang ada tunjuk yang ni Ha, rotan panjang ni rotan ha, rotan rotan untuk ajar anda mana untuk bersihkan inner kalau dia dah sangkut sebab dia panjang sangat mungkin di dalam tu dia ada sepihan-sepihan jawapan pecah kan so setiap kali lepas anda main ah, anda bersihkanlah dia so dia ada bagi yang ni ini bukan rotan lah ini dia macam plastik lah lebih bagus kualiti dia berbanding dengan yang uh, ah, Hanker Mauser bagi punya itu memang rotan betul lah tu alright so kalau dilihat secara um, macam ni memang <laughs> tak adalah banyak sangat part dia tapi sebab saiz dia besar sangat so nak pasang tu memang uh, tak tak adalah susah sangat cuma dah selepas dipasang memang saiz dia sangat panjang so sebelum uh, saya pasangkan nanti so pasang tu tak payahlah nak ajar sangat je uh, anda tengok sajalah menu di sini so sekarang saya try timbangkan dia dulu supaya anda boleh dapatlah lihat uh, berat setiap benda ni agak-agak dia beratnya berapa lah kalau dah siap pasang semua dah total berat tu kan ok kita mulakan dengan yang ni handle sebab handle ni dia daripada besi adalah sikit keberatan dia 100 gram boleh nampak lah 100 ah, gram lepas tu part yang ni untuk ini ya untuk bipod yang ni dia punya attachment ok ini pun besi so nampak 72 gram kalau anda boleh nampak 72 gram Cuma inilah yang macam kurang sikit lah Kenapa dia tak bagi metal terus lah Sebab ini nylon saja, Bipod nylon Okay, bipod dia 284 gram Lepas tu uh, yang ni ha, ni Hole batang dia ni Ini adalah outer Memang besi je ya ni Seketun ni besi lah ya. Okay, kita berjumpa kembali dan saya dah siap pasangkan uh, dia punya bipod, dia punya uh, ni panggil handle. Lepas tu dia punya barrel lah. Disebabkan ni panjang sangat lah. Susah sangat nak nak control sekarang. <laughs> Sebabkan tempat yang kecil kan. Okay, saya ajarkan anda macam mana nak masukkan jawbo dulu. So jawbo yang kita guna memang tak lain tak bukan. Ini adalah Samurai Meteor. So 7 ke 8 mm. Ini jawbo lah. Ya. So bukan benda lain lah, magnet ke, apa BB ke, bearing ke, semua tak ada ah. Ini adalah Jiaobo 7 ke 8 mm, kalau anda tekan memang dia pecah, ah. tak bahaya ni So masukkan Jiaobo di sini, ini adalah mag dia Bukakan bahagian sini Alright, so masukkan Jiaobo di sini Ini ya. Ah. Boleh masuk agak banyak juga jugalah Jiaobo ni Tengok, so. around macam 200 kot So di sini kalau anda perhatikan ada ini, ni anda kena primekan dia secara manual. Anda kena tekan dia ada bunyi klik sehingga gelbo keluar daripada lubang ni. Ha nampak. Ha dia dah keluar dah loncat-loncat macam ni dah boleh dah. So anda boleh masukkan uh, ke dalam blaster dan mode ini dia bukan jenis uh, battery ya. Dia memang jenis manual. Artinya anda tarik secara manual ni Tarik. Duh. Sekejap. Ah. Oh, okay. So, sebelum tu, sorry. Dia memang ada safe mechanism. ah. Kalau dah safe, memang tak boleh nak tembak. Dia dah sangkut. Dan tolak ke atas, baru boleh tembak. Ha, nampak, nampak. So, sekali lagi. Tarik. Dia akan naik balik. Dan boleh tembak lah. Ha. Ha, macam tu. So Mac dia, kalau anda nak masukkan Mac dia kan, ha, dia ada skill juga. Ni dia hampir macam uh, sama dengan cara nak masukkan Mac AK. Kalau anda perhatikan yang ni, dia ada ni keluar nampak tak? Dia keluar sikit kan. Anda kena selitkan ke dalam sini dulu baru boleh tolak dia masuk sini. Selit dulu. Ha macam tu. Kena selit dulu. Kalau tak dia akan kat luar sini. So perhatikan di sini kalau anda tak dapat nak clipkan dia secara ketat So perhatikan sini memang anda tak dapat tak klikkan dia ke dalam. So dia memang tak boleh nak tarik pun charging handle yang ni ya. So sekarang dah consider okey disebabkan besar sangat. So susahlah. <laughs> nak buat close up pun susah. Okey, apapun uh, saya akan buat close up selepas tu dan kita akan pergi kepada FPS testing. Okay, so sekarang kita dah sampai untuk uh, FPS So, memang benda ni panjang dan besar sangat So, tak boleh nak tunjuk Dan sekarang kita mulakan lah ha. So, memang kena Ni lah, panjang betul lah Kalau anda boleh nampak lah <laughs> ni. Oh, sampai dinding lah Ha, nampak Okay, so Jom kita mulakan Okay, oh, langgar pula saya punya camera ya. Jadi 1 3 Sorry ya asyik terlanggar sebab ni dah dekat kamera dengan chrono. 2 0 7. dia punya feeding tu ada ni ada saya dengar tapi dia tak detect Okay. tangan saya dah sakit lah benda ni berat dan dia macam tak berapa nak smooth maybe disebabkan manual so kita cerita di belah dalam pula ok so kita dah balik ke sini kalau anda lihatkan fps tadi ada yang 150, 170, ada yang 200 uh, eh, belasan, 255 pun ada artinya uh, dia macam tak berapa konsisten dan dia punya feeding disebabkan manual lah saya rasanya that's why dia susah sikit nak feed dan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tapi itu maybe kalau anda dah dapatkan model yang ni so try untuk buatlah sedikit upgrade kepada dia punya gearbox tak sharp sikit, saya rasa tu dah consider ok lah memang patut tak ada masalah dan uh, nak ikutkan kalau nak betul-betul bawa model ni untuk pergi main memang tak sesuai sangat lah sebab dia berat besar macam susah lah anda nak, nak bawa dia pergi ke mana-mana dan best model ni sebenarnya untuk anda display di rack ke ataupun di mana-mana lah letak je lah satu ni memang <laughs> anda akan menarik perhatian lah tetapi itu sebenarnya tak patut uh, dibuat lah dan kalau anda nampak tangan saya pegang um, ni pita pengukur Kita nak lihat dia berapa cm lah Tadi saya lupa nak ukur Sekarang saya try ukur jap Jumlah kepanjangan dia 140 cm 140 cm dengan 3 kilo berapa tadi jumlah berat dia So memang model yang sangat menarik ke, memang istimewa dan besar lah memang saiz dia besar letak dalam bilik satu dah cukup dah dan build up dia pun memang cantik dia punya finishing nylon ni memang licin lah kalau anda boleh nampak lah memang dia licin keras berat perasan di tangan memang best lah dan dia bukan bateri dia memang manual so memang macam benda real lah ok Um, saya rasa video sampai di sini saja kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania pastikan anda tekan uh, button subscribe lah dan juga tekan butang loceng tu lah supaya ada apa-apa notifikasi daripada kami anda akan mendapatnya pada uh, straight away lah live artinya apa yang kami updatekan anda akan dapat terus apa-apa kita punya update dia so kalau anda berminat kepada model ini juga cubalah lihat description deskripsi di bawah di bawah ni ada description yang link yang link dia akan uh, link up kepada kita punya website lah kalau ada lagi dan anda berminat bolehlah try dapatkan yang ni. Dan saya rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.